Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semua dalam Saf React Agent Ali Season 3 Episod yang ke-6 Aku tak nak cakap banyak tanpa berbuasa kita teruskan Berapa lama lagi kau sanggup nak hidup macam ni? Betul? Kau tak nak balik jumpa keluarga? Anak-anak kau? Yelah sebab jadi tebusan kan Kita kena dia Rizwan sekarang objektif dia memang nak hapuskan hmm. Tim Numero Tak perlu risau Bagai ni bila sampai sana nanti Apa tu? Profesor Habib. Setakat ni je yang aku mampu. Oh, Rizwan tahu apa dia tu? Seronok pula aku tengok dia orang game motor pula eh. Oh, pilih team, pilih teammate. Dia mesti pilih Ali. Ali. Oh, aku cakap. Alright. Sebab Ali saja nak bagi ini? konflik dengan Alisha. Ali, oi. Pak berdua kan sama teras. Oh. Ya oh, ke? tak boleh. Ah, aku pun lupa. Hmm. Kalau macam tu, Iman lah. Iman oh, Okay Lepas tu apa Moon? eh Moon dah keluar Kau enggak ambil gue Alicia Giliran kamu Oh boleh pilih seorang je ke? Oh Oh dia pilih Rizka Okay Okay Rudy, Rudy dengan Alicia Rika. Rosa <laughs> Kai Hahaha Merajuk lah pula Rudy, kamu masuk pasukan Alex. Oh, outdoor? Punya mission? Inilah masa depan. Dengan penemuan terbaru. Azurite. Hasil kajian Azurium Sintetik. <laughs> Azurium, okey. Ia boleh digunakan dengan lebih bertenaga. Jet kapal terbang Jumbo. Okay. Kapal terbang seperti 747 ni menggunakan dalam 4 liter petrol setiap saat. So, gantikan dengan Azurium. Kita tak guna petrol. Oh, ah, dia orang buat dia benda Oh, itulah yang profesor tu bagi Doktor tu bagi Benda ni lah Benda ni boleh buat apa? Boleh boleh apa? Jadi kamera eh? Rizwan Rizwan Oh Ni akan tak nak terlibat dah Okay Microbug yang dilepaskan tadi sedang petakan seluruh kawasan tu Aku akan tengokkan dari sini. Aku percaya kau takkan lari. Kalau Betul? Kalau kawan-kawan sendiri pun kau boleh belut. Aku tak belut. Dan mereka bukan kawan aku. So apa sebab dia? Aku Uno. Bukan perempuan keji itu. Oh, sebab dia tu je. Sebab Uno dah tak ada. Kau pun sama so dia kan? attach dengan ni. Kau pada Uno. Bukan Rizwan. Maka. Sebab tu kau tak boleh balik sekarang. Tapi aku rasa Rizwan still 50-50 lah. Dia macam tak sure lagi eh. Mungkin ada masalah. Apa dia punya vision dia. Cantik je pakai tudung eh. Cantik. Wah. Elisha, eh, kenalah ada satu dengan pesaing terkuat. Ah, ah, ah. Hmm? Tak berapa cantik lah. Hari tu kan awak ada cakap tentang hilang kawan. Okey. Oh, you go. Backstory? Hmm, siapa yang awak maksudkan? Oh, orang senior di tempat saya. Senior? Dia yang selalu bimbing saya. Tolong saya berlatih. Kita saya pun, dia lah yang buatkan. Tapi sejak dia dipanggil untuk bertugas, saya dah tak jumpa dia lagi. Oh, hmm. busy lah. Tak apa. Apa khabar semua? Ya, buat pertama kalinya dia orang jumpa dengan apa? Ketua baru ni, uh, pemimpin baru. Kerja muda antarabangsa. Ada misi yang perlu dijalankan. Okay, ya? Untuk membawa kemajuan ke seluruh antarabangsa kan. Eh? Dan ke mana saja kami bawa teknologi cyberraya, mata akan pergi bersama. Minta, kamu ketepikan semua perbezaan fokus pada kekuatan masing-masing dan sedar yang peranan kamu adalah lebih besar dari yang kamu jangkakan. Kumpulan diberikan empat petunjuk Kill. yang akan membawa mereka ke empat lokasi lencana yang berbeza. Oh, setiap teras. Kawasan pusat sains. Oh. Gitu dah. lah Sam. Alex, apa kata kau pergi ikut tim lain? Tengok mana lagi lokasi seterusnya. Oh. Ah. 이 거제. 우와. 선낭. 오싹 터지. Selalu dia laju Kali ni boleh tak Dia Dia apa Fokus Mesti boleh punya kan Sebab elemen dia memang speed eh Zap aku Apa dia, dia nak guna brute force ke Tahan je Mak Memang <laughs> eh, betul lah Apa lagi ambil lah Ya apa-apa cara sekalipun eh Ya Mana satu Yang tengah Oh dia lagi What the heck Alright yang nombor empat kan? Pilih cawan yang betul Aku main teka je Mana oh, nampak Oi, tengah ke? Eh, eh mana Acik? Betul tu nak bubat. Oh, terbang macam tu. Ada graviti kan. Eh. Wah! Lincah Kim. siapa boleh buat selfie lagi. Bagi Dapat. Hmm. Boleh ke curi daripada tim lain? Dia dah tikai. Aku cuba lengahkan dia. Bohnya. Boleh sampai ke ni? Boost, boost, boost. Boost Ali. Let's go. Macam tak biasa je kena boost. Iya, balik dia, balik dia. Balik dia, balik. Mana ni? Iya, let's go. Teruskan Ali. Ya, oh elok sekali ni memang apa ah. banyak kerja weh. Oh Ali depan tu je lompat. Yap Dapat tak? Yeah. Alamak <coughs> Okay dapat lengkap dah So Ali yang akan pergi ke destinasi yang paling last Sementara dua orang ni bergaduh <laughs> Ah. Dah <laughs> sekali Ali yang pergi Let's go Bayangkan Dua captain Lepas tu yang seorang lagi tu Ali biasa je Ali eh. Tapi tadi technically dia layak jugalah sebab tolak markah comot kan. Eh? Oh kenapa ada Rizwan dengan... Ooh. Dos. Rizwan. Dia nak curi. Ah! Oh banyak persoalan. Itulah dia. Episod 6 season 3 Agent Ali. Kalau korang suka dengan reaction aku Aku malah nak cari jawapan Nanti kita tengok je Korang boleh like Macam biasa korang boleh subscribe juga Kita akan jumpa di episod akan datang Oi, Benda makin menarik ni Aku macam nak rehat Tapi aku akan terus kot rasanya Sebab macam best je Kita jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye bye